हेलो एवरीवन आज मैं झटपट में बनाने वाली हूँ बैगन की भरता तो चलिए फ्रेंड देखते हैं कि ये किस तरह से ये बनता है एक छोटा सा जो है सो हम बैगन ले लिए हैं गोल रहे या लंबा रहे इससे मतलब नहीं है हम तो वैसे गोल लिए हुए हैं आप कोई सा भी ले सकती हैं और जो है दो मीडियम साइज जो है टमाटर उसको बारीक काट कर वैसे काट कर के ले लिए हैं चार कली जो है लहसुन उसको छील कर ले लिए हैं अब जो एक केक कुकर ले लिए हैं इसमें जो है सो हम ये कटा हुआ बैगन इसमें डाल देंगे और टमाटर और लहसुन वो भी इसमें डाल देंगे और फ्रेंड इसमें जो है आध, आधी कप आधा कप जो है इसमें हम पानी ऐड कर देंगे ज़्यादा पानी नहीं देना है क्योंकि इसमें बैगन टमाटर सब में से पानी निकलेगा तो ज़्यादा पानी हो जाएगा तो फिर फिर से आध हाफ़ टी स्पून जो है इसमें नमक ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी कलर के लिए डाल देंगे इसमें अब जो सारा डालकर अब हम कुकर को ढक्कन बंद करते हैं और लो टू मीडियम फ्लेम पर जो है गैस ऑन करके इसको हम कुकर को चूल्हे पे डाल देंगे इसके बाद जो है दो सीटी होने तक जो है हम इसको पकाएंगे आप देख सकते हैं इसका जो कुकर का जो है सीटी का गैस निकल गया है अब इसको हम खोलते हैं खोल कर हम जो है देख लिए हैं अच्छी तरह से ये मेरा पक गया है अब जो एक बॉल में जो हम निकाल लिए हैं छोटी सी कोई बगोने या कोई चीज़ में करछुल के सहायता सहायता से हम निकाल लिए हैं और जो है इसको अच्छी तरह से हम इसको करछुल से मैस लेंगे आप देख सकते हैं अच्छी तरह से ये आ जाता है क्योंकि अच्छी तरह से ये पक गया है इसलिए अब जो है हम या तो फिर करछुल से या फिर इसको हम एक छोटा सा ग्लास की सहायता से इसको हम दोनों तरह से आपको हम मेस कर दिखा रहे हैं आप जो भी अच्छा लगे आप उससे मेस सकती हैं तो आप देख सकती हैं फ्रेंड ये अच्छी तरह से ये जो है मेरा मेस आ गया है सारा जो है मिक्स हो गया है अब जो है अच्छी तरह से मेल्ट हो गया अब जो एक मीडियम मीडियम साइज़ जो है हम प्याज का बारीक काट कर ले लिए थे वो उसमें ऐड कर देंगे दो से तीन हरी मिर्च उसको बारीक काट कर ले लिए थे वो हम ऐड कर देंगे और जो है एक चम्मच जो है हम धनिया हरे हरी धनिया जो है कट करके लेती है वो ऐड कर दिए हैं सारा इसमें हम अच्छी तरह से मिला लेंगे तो फ्रेंड आप जो है इसमें छौका भी लगा सकते हैं मेथी का हम छौका नहीं लगाए हैं तो फ्रेंड ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है मेरा बहुत ही आसान है जल्दी ही बन जाता है ये भरता कोई परेशानी नहीं होता है इसमें तो फ्रेंड आप देख लिए ना कितना ही आसान है ये बनाना ये फर, बैगन का भरता तो फ्रेंड ये जो है आप बैगन के भरता जो है पराठे के साथ लिट्टी के साथ या फिर डिनर में लंच में किसी के साथ भी खाएंगे तो बहुत ही अच्छा मज़ेदार बनता है हम हम बनाकर खा खा चुके हैं तो फ्रेंड ये वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो वीडियो कैसा लगा फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तो तक के लिए बाय बाय